ますフェアウェイにある深いバンカーですあまたスプリングのマークですおーよかった皆さんこんにちはさやぐさこころです今回はリンゴルフ初となる海外のゴルフ場を紹介したいと思います私と一緒にラウンドしてくれたキャディーさんの名前は A さんですこの日はかなりの強風で 声がほとんど入っていませんなので私がアフレコを頑張りたいと思います今回もよろしくお願いしますうんちょっと弾道低かったですがまっすぐ飛びましたタイでは1人に1人キャディーがつきます キャディさんの服装もすごく可愛いですみんな性格もお茶目でラウンドがすごく楽しかったです残り70ヤードを58度で打ちます 良さそうかなりのフォローだったのでグリーンオンしました出だしはバディ発信できたら最高ですね。 たよりも少しスライスが強かったようです左に池がありますなのでバンカーよりちょっと左に打つイメージ左に引っ掛けないレベルで かなり長い池になっているので少しでも右手に力が入ると引っ掛けてしまいそうな景色ですね。ダウンダウンダウン早く落ちて早く落ちてとキャディーさんが言っていました。 ずっとこのホールは左の池が続いているので右側に打っていくことをおすすめします3打目ですね126ヤード8番アイアンで打ちたいと思います 少し力が入ってしまいましたねうんでもなんとかグリーン手前に持っていくことができましたおー強かった返しのパットをしっかり入れていきたいです左に入タイでは スライスやフックというふうにパターを読まないみたいですはいこのコースは左が OB ですバンカーがとにかくあの左のバンカーにいたくないので、まあ、なるべく隣に行っても右の方が長いバンカーなのでティーショットを打つにはかなりプレッシャーがありました 右に行っても隣のホールなので左の林に打つよりは右側を狙って打っていった方がいいと思います。それにしても綺麗なゴルフ場でしたねカートで走っててもすごく気持ちが良かったですフェアウェイにある深いバンカーですここに入ったら 狙えないねピンはあっちで右はこういう感じで隣のコースになってます、ラフがね割とこうモフっとなっていてバミューダっぽい感じなんですよねなんで少しラフに入ると難しかったですここはユーティリティで っかり刻んでいくことができました。57ヤードを58度で打ちます。うん、これはしっかりターフが取れて気持ちいいショットでした。 またスプリングのマークでマークしてみた3つ目のパーパットです3連続パーはなるのでしょうかワンカップぐらいフックしますうんちょっと打ち切れませんでしたねさあここからどんどん面白いホールが登場してくるので 続きも楽しみにしていてくださいね。